Olá! Para registrar o nome de uma nova marca, você deve preencher o campo Nome da nova marca. Porém, antes de salvar essa alteração, você deve preencher todos os outros campos. Bom, é isso e obrigado.